Hallo ihr Lieben, mir war heute nach einer leckeren Käsesuppe, habe schon gekocht, die Suppe wird garniert mit Chicorée, das wurde mit roten Zwiebeln, in, äh, mit äh, Rotwein abgelöscht und mit Zucker glasiert, nein zuerst glasiert, dann abgelöscht. <laughs> äh, zu der Suppe habe ich dann solche ähm, Wurstchips gemacht, das ist so ähnlich wie Chorizo eine würzige Wurst. Würzig, würzig, schmeckt richtig gut. Ah, ist crunchy. Und natürlich, natürlich, natürlich, ähm, <laughs> Einfach in Butter schön angebraten und gesalzen. Das war's. Mhm. Das wird richtig, richtig lecker. Parabéns!